Baila la rumba, rumba, rumbatera, Esta música que todo... Yo te voy, yo te voy, no te agaparé, yo te voy, yo te voy, yo te Yo... A todas las mujeres que la vida me perdona, el cielo, no estaba orgulloso. Solo para ti allá, solo para ti allá, solo para ti allá, chiquita de mi corazón. Mira mira, para alguien te instaló, alguien te maratonó. Quieren bailar coco, quieren cantar coco, quieren bailar.